Bye. kawan kita lihat videonya yuk. Kayak apa sih di dalam depan itu namanya? Kita lihat. Melayu Sultan bebas Gue adem temen Duduk sini ya Halo guys, jangan lupa ya Komen, and like, and subscribe ya Di channelnya Arjuna ya Kali ini anu baru tiga hari saya di Indonesia Semoga channel saya makin berkembang lagi ya Jangan lupa subscribe ya Ini istri saya ini Mana sambutannya untuk subscriber kita hmm. terima kasih Terima, terima kasih, kasih yang sudah subscriber channel saya ya gak bisa oh, kasih It's not a game, it's a jajanan dulu Thank you.